特银行基本上，我们就称它为 Arts Bank，就是艺术。那这个部分啊，它是一个文化部的专案，是艺术数位推广计划。所以，我们当初希望呃，可以用科技的方式，如何跟艺术连接，然后去扩大艺文参与以及扩增啊艺文人口。那所以一开始我们就结盟了。 呃，北北基啊，就是三十三家的合作馆所。那到目前为止，呃，基本上我们的加入的人数有一万多人。然后运用所谓的科技，也就是用我们的 APP，或者是呃，因为小学生他的载具可能是可以使用这个悠游卡的方式，然后来进行到我们的馆所进行除弊的这个呃。 互动的作业。身为工业电脑龙头的研华，发掘在多种应用情境的最后一里路，都需要一个坚固、可信赖、移动性高的行动运算终端。M 工业级平板电脑的诞生，完全以行业用户的使用需求为考量，设计了八寸以及十寸两种大小。考量不同行业用户的各种应用场域，也设计了一系列功能扩充模组，像是 Barcode Reader、FID Reader 扩充接口。 另外也设计了多样周边的配件，包括车用及壁挂支架、手袋、肩带、桌上型充电座等等。这些充扩充模组的设计呢，让企业主的预算更有效益地投资在必要的功能上。这次很荣幸 M 六五能与两厅院的译文推广做结合，也期望借由这一次的合作，能为台湾的译文扎根。 哦，我们希望能够透过这个 PAD，它能够让这个网络的环境是稳定的，还要有能够兼并说我们要能够，呃，这个使用这个呃悠悠卡的部分来进行感应，所以呢要有 NFC 的功能，也要能够有插这个插入这个 SIM 卡的功能，以及。 呃，它要能够让我们能够可以同时，呃，兼顾这个 A P P 跟呃悠悠卡感应的这样的一个状态，还有在尺寸上面，呃，也必须要符合我们的需求。所以呢，我们就呃经过 survey，我们就选择了这个延华的这台 PAD 的部分。